Dieu règne, peuple, est d'allégresse. Alléluia. La vie a vaincu l'amour, la croix a vaincu l'enfer. Alléluia. Si le jour du Seigneur, jour de joie. Alléluia. La vie a vaincu la mort, la croix a vaincu l'enfer. Alléluia. cette pierre que méprisait l'ennemi devient aujourd'hui. Alléluia. Christ Jésus, amour suprême du monde. que le Seigneur fit pour nous. Béni soit son nom. Alléluia. Crie Jésus, amour. Toi qui nourris de ta chair tout ce que tu as racheté. Alléluia. Qui enrichit nos lèvres de ton sang vermeil. Accorde-nous, Seigneur, les joies d'une Pâque éternelle. Alléluia. Qui enrichit nos lèvres de ton sang vermeil. Alléluia. Dieu règne, peuple, qui est dans l'église.